Mikrobiologi Mikro betyr liten, og mikrobiologi er læren om små, levende vesener som bakterier, virus og sopp. Mikroorganismer er levende organismer som er så små at vi ikke kan se dem med det blotte øyet. Mikroorganismer finnes overalt på jorden og kan leve i alle slags miljøer. Mikroorganismene kan deles inn slik – bakterier, sopp, virus protozoer og alger. De fleste mikroorganismer er nyttige og bidrar til det naturlige kretsløpet i naturen. Ved produksjon av mat kan vi dele mikroorganismene inn i tre grupper som er av betydning. Nyttige mikroorganismer som bidrar til medisin og framstilling av ulike matprodukter. Mikroorganismer som ødelegger matvarer. Og mikroorganismer som gjør oss syke. Bakterier og sopp har størst betydning for oss som jobber innenfor restaurant- og matfagene. De fleste råvarene vi bruker i produksjon av mat, inneholder i utgangspunktet ingen eller få bakterier. Det er først når vi høster, slakter, melker og bearbeider råvarene at bakterier fra omgivelsene blir tilføyd. Alle ledd i matproduksjonen må derfor være sikret med kunnskap og systemer som gjør produktene trygge, samtidig som råvarenes gode smak bevares. For at mikroorganismer skal leve og formere seg, må de ha visse livsbetingelser. De aller fleste bakterier trives best under samme forhold som vi mennesker. De trenger oksygen, passende temperatur, fuktighet, passende pH-verdi og næring. Kunnskapen om vekstbetingelser er viktig å forstå for å kunne bruke riktige konserveringsmetoder for mat og for lagring av mat. Bakterier formerer seg ved deling. Under ideelle forhold kan en bakterie dele seg hvert 20. minutt. Én bakterie kan da bli til én milliard bakterier på ti timer. Når du jobber med næringsmidler, har du et stort ansvar for å unngå å bruke eller servere helseskadelige matvarer. Det finnes lover og forskrifter for produksjon, lokaler, maskiner og utstyr. God produksjonshygiene er viktig for å sikre trygg mat. Mangelfull produksjonshygiene kan føre til matbårne sykdommer. Matbårne sykdommer kan vi få etter at vi har spist mat som inneholder tilstrekkelig med giftstoffer, sykdomsfremkallende mikroorganismer eller parasitter til at de kan gi symptomer på sykdom. Matbårne sykdommer kalles enten matforgiftning eller matinfeksjon. Mikroorganismer er en viktig del av matproduksjonen, Sørg for riktig produksjonshygiene for å sikre god og trygg mat til våre gjester og kunder.